Jack's music. Esta la historia. No tuvo final feliz. No. Qué triste. vida ya cambió y el amor se quedó lamentando su traición. tú mataste este amor, la boba se terminó y solo quedó. Yesterday